Pace a tutti. Hola a todos. Hola. Che belli che siete. Sois muy guapos. Come sempre. Guarda la persona che sta a fianco a te e dice sei molto bello. Mira la persona a tuo lato e dice eres molto guapo. Grazie. Qualcuno dice sì, è facile essere belli con la mascherina, non si vede. Alguien dice sì, è molto facile essere guapos con mascherina perché non si vede. o con gafas. No, no, è bello, è, siamo belli perché Gesù ci fa belli. Somos guapos perché Gesù nos hace guapos. E anche il fatto di essere nella perfetta volontà di Dio, questo ci fa belli. E anche il fatto di stare nella perfetta volontà di Dio. E oggi parliamo proprio di questo, che viene il tempo del piano perfetto di Dio. E hablamos de esto, che viene eh, il tempo del plan perfetto di Dio. Io non dico mai a mia moglie quello che devo predicare. Io nunca le dico a mia sposa quello che voy predicare. Però sempre lei dice qualcosa che eh, anticipa o è in sintonia con quello ah, che dobbiamo dire. Però sempre dice algo che anticipa o si combina con quello che voglio dire. decir. Eh, sì, stavamo... 2020 che parlando della... Noi Sí, eh, estábamos, estábamos pensando cuando le estaba contando la historia. Y esta mañana, cuando, bueno, estábamos pensando cuando estaba contando la historia. Che spesso le persone dicono cose senza sapere realmente quali sono i fatti. Que muchas personas a veces dicen cosas sin saber lo que realmente son los hechos. Ma quello che noi abbiamo dovuto lasciare per il Signore. Pero lo que hemos tenido que dejar por el Señor. Non tutti lo avrebbero fatto. No todos lo hubieran hecho. Abbiamo lasciato una fortuna. Hemos dejado una fortuna. Con un lavoro che avevamo. Con il lavoro che teníamos. Un'impresa che io stesso ho tirato su. Un'impresa che io mismo creé. E posso domani mattina crearne un'altra perché ho le capacità per farlo. E mañana puedo creare otra perché puedo. Abbiamo lasciato opportunità anche di chiese, di ministeri. Hemos dejado oportunidades también de iglesias y ministerios. Grandi ministeri che ci volevano lavorare con loro. Grandi ministeri che querían trabajar con nosotros. E molti quando io gli racconto i dettagli, dice, come tu hai potuto rifiutare una proposta così? E molti quando le cuento i dettagli dicen, come pudiste rechazar un'offrenda così? Ed è molto semplice la risposta. Y es muy simple la respuesta. Perché non era il piano di Dio. Perché non era il plan di Dio. Noi dobbiamo fare molta attenzione Tenemos que poner mucho cuidado. que seamos nel perfecto piano de Dios Que estemos en el perfecto plan de Dios. porque si continuamos a insistere con el nuestro piano, Porque si seguimos insistiendo con nuestro plan, con l'ostinatezza de quello que noi vogliamo, si estamos obstinados con lo que queremos, haciendo quella que es la nostra volontà, haciendo nuestra voluntad, il risultato è soltanto sofferenza. El risultato solo sarà sofferenza. E le cose non funzionano. Y las cosas no funcionan. Dio non ti può benedire. Dios no puede bendecirte. Se tu continui a fare quello che ti dice la testa. Si sigues haciendo lo que dice tu cabeza. Dio non ti può benedire. Dios no puede bendecirte. Se tu continui a fare quella che è la tua volontà. Si haces tu voluntad. Per questo Dio sta annunciando un nuovo tempo. Por eso Dios está anunciando un nuevo tiempo. Il tempo della perfetta volontà di Dio. El tiempo de la perfecta voluntad de Dobbiamo finirla di piangere per gli errori del passato. Tenemos que dejar de llorar por los errores del pasado. Ci dobbiamo alzare e dobbiamo riempire il nostro corno con olio. Tenemos que levantarnos y llenar nuestro cuerno con aceite. Perché viene il tempo dei Davide. Porque llega el tiempo de los David il tempo del perfetto piano di Dio per la nostra vita. El tiempo del perfecto plan, eh, sì, el perfecto plan de Dios por nuestra vida. Vogliamo leggere 1 Samuele capitolo 16 il versetto 1? In 1 Samuel capitolo 16 il versículo 1. Salutiamo anche tutti i fratelli che ci stanno seguendo in diretta su Facebook. También salutiamo los che ci seguono in diretta su Facebook. <clears throat> Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Seí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dice, a quando non farai farai per Dice, hasta cuándo llorarás a Saúl. Riempi olio e va. Llena tu cuerno de aceite y ven. de la Antigüedad. Los profetas antiguos. Quando camminavano. Quando sempre avevano un corno eh, pieno di olio. Sempre tenían un cuerno di aceite. Che gli serviva per ungere le persone o le cose con l'olio che le serviva per ungire le persone con aceite o le persone. E questo non era solo un rituale figurativo. Esto no era solo un ritual simbólico. Era un atto profetico. Era un acto profetico. Per cui quando un profeta ungeva con olio una persona, Por eso cuando un profeta ungía con aceite una persona, lo Spirito Santo scendeva sulla vita di quella persona. El aceite, eh, El Espíritu Santo bajaba sobre esta persona. E quella persona veniva usata potentemente con Dio. Esta persona venía usada de manera poderosa de parte de Dios. Siempre recuerdo la volta que yo sono stato unto dal Signore. Y siempre recuerdo cuando fui ungido por el Señor. Porque era una semana que yo pregavo y eh, chiedevo eh, a Dio l'unzione. Porque estaba una semana orando para pedirle la unción al Señor. Y vidi un sogno in cui yo venivo unto da una persona. Y vi un sueño en que iba a ser ungido por una persona. Que era una persona a me molto cara, era un padre spiritual per me. Que era una persona diciamo, muy, cercana a mí, era un padre espiritual para mí. Mi ha insegnato tutto quello che io so sulla preghiera. Que me enseñó todo lo que sé sobre la oración. E durante una veglia di preghiera nella chiesa. Y durante una vigilia de oración en iglesia. Lui si avvicina a me, prega e mi unge nel nome del Signore. Él se acerca a mí, ora y me unge en el nombre del Señor. E da quel momento lo Spirito Santo è stato visitando la mia vita in una forma straordinaria. E da quel momento lo Spirito Santo visitò la mia vita de maniera incredibile. Perché era arrivato il, il piano perfetto di Dio anche per la mia vita. Perché era arrivato il plan perfecto de Dios también para mi vida. Qual è la storia di Saul? Qual è la storia di Saul? Nei versetti che abbiamo letto oggi, que hoy, vediamo che Samuele piangeva per Saul. Vemos che Samuel llorava per Saul. Perché? Qual è la storia di Saul? Pero perché? Qual è la storia di Saul? Dopo che Israele aveva conquistato la terra promessa, después que Israel iba, iba bueno, había conquistado la tierra prometida, ogni tanto succedeva che arrivavano dei nemici. De vez en cuando llegaban enemigos. E quindi Dio usava delle persone che venivano chiamati giudici. Y Dios usaba personas que llamaban jueces per contrastare questi attacchi da parte del nemico. Para contrastar esos ataques de parte de Dios. Quindi il popolo si allontanava da Dio. El pueblo se alejaba del Dios. Dio mandava dei problemi. Dios mandava problemas. E alzava un giudice. Y levantaba un juez. E questo giudice guidava di nuovo le persone a Dio. Y ese juez odiava eh, las personas hacia Dios. E i problemi si risolvevano. Y los problemas se resolvían. Perché molte volte i problemi che noi viviamo. Porque muchas veces los problemas que vivimos. Non è perché il mondo è cattivo. No es porque el mundo es malo. Non è perché eh, adesso c'è il Covid-19 e c'è la crisi. No es porque ahora hay el coronavirus y hay crisis. È soltanto perché non stiamo nella perfetta volontà di Dio. Solo es porque no estamos en la perfecta voluntad de Perché non siamo allineati con Dio. Porque no estamos alineados con Dios. Ma nel momento in cui noi ci allineiamo allineiamo al piano perfetto di Dio. Pero cuando nos alineamos al plan perfecto de Dios. È lì che il nemico viene completamente distrutto. E il nemico viene destruido. E quindi l'ultimo giudice era Samuele. El último juez era Samuel. Samuel era un profeta. Era un profeta. E ormai si era fatto anziano. E, e quindi prese i suoi figli e li pose come giudici di Israele. Y tomó sus hijos y los hizo jueces de Israel. Però questa fu una decisione sua, non era una decisione da parte di Dio. Pero fue su decisión y no de parte de Dios. Infatti i suoi figli erano, erano malvagi. Por hecho, um, de hecho, sus hijos eran malvados. E accettavano addirittura regali per fare dei giudizi diversi. Y aceptaban regalos para hacer uh, juicios diferentes. E quindi il popolo iniziò a dire noi abbiamo bisogno di un re. Y el pueblo empezó a decir que necesitaban de rey. Però non era il tempo del re. Pero no era el tiempo del rey. Ma loro continuarono a dire no, noi vogliamo un re, vogliamo un re. Pero ellos siguieron diciendo que querían un rey. Perché volevano essere come tutti gli altri popoli. Porque querían ser como los demás pueblos. Ascoltate bene, loro volevano essere come gli altri. Escúchame, ellos querían ser como los demás. Quando Dio li aveva chiamati ad essere diversi. Cuando Dios los había llamado a ser únicos. Dio dice, Samuele, non hanno rigettato te. Él, uh, eh, Dios le dice, Samuel, no te rechazaron a ti, ma hanno rigettato me, sino que rechazaron a mí, perché Dio era il loro re. porque Dios era su rey. E loro per forza hanno voluto fare quello che gli diceva la loro testa, Ellos que querían hacer, bueno, han hecho lo que le decía la cabeza, perché era tutto quello che facevano gli altri popoli. porque era lo que hacían los demás pueblos. E loro volevano essere come gli altri. Ellos querían ser como los demás. E qui c'è un grande insegnamento, fratelli e sorelle. Y aquí hay una gran enseñanza, hermanos. Noi non possiamo essere come gli altri. Nosotros no podemos ser como los demás. Perché siamo figli di Dio. Porque somos hijos de Dios. Non possiamo fare le cose come le fa il mondo. No podemos hacer las cosas como las hace el mundo. Perché siamo figli di Dio. Porque somos hijos de Dios. E ogni volta che tu cercherai di fare le cose come le fanno il mondo. Y cada vez que tratarás de hacer las cosas como las hace el mundo. Al mondo gli andrà bene. Al mundo les irá bien. Però a te no. Pero a ti no perché tu ti devi allineare al piano perfetto di Dio. Porque tú tienes que alinearte al plan perfecto de Dios. E quindi Samuele prega a Dio. Por eso Samuel ora a Dios. E Dio dice dagli il re. E Dio le dice dale il re. Però avvisali di tutti i problemi che loro passeranno a causa di questo re. Pero avísales de todos los problemas que van a pasar por ese rey. E quindi Samuele gli parla di tutte queste cose. E Samuele gli parla di tutto questo. Però loro erano così testali. No, noi vogliamo un re come gli altri. Pero ellos eran tan obstinados que querían un rey como los demás. E alla fine ebbero il loro re. Y al final tuvieron su rey. E questo re non fece niente di buono. Y ese rey no hizo nada de bueno. Perché allontanò il popolo da Dio. Perché alejó il pueblo de Dios. Uccise i sacerdoti. Ma mató los sacerdotes. Praticò la stregoneria. Hizo brujería. E andava contro le persone che erano venute da Dio e le voleva uccidere iva in contra delle persone che erano giras por Dio e quería matarlas. Quel Davide che Dio aveva mandato veramente per essere il re. Aquel David che Dio aveva mandato per essere il re. Alla fine ha dovuto scappare perché Saul voleva ucciderlo. Tuvo che scapparsi perché Saul quería matarlo. Però nonostante tutto questo, Pero a pesar de todo eso, Samuele stava lì a piangere Saúl. Samuel stava lì llorando a Saúl. Non so se voi comprendete, molte volte. Muchas veces. Noi stiamo lì a piangere Estamos ahí llorando per cose che non sono buone por cosas que no son buenas. e perché vogliamo per forza le cose che non sono buone. Porque estamos obstinados para tener esas cosas que no son buenas. Quando un giorno eh, uscì, c'è, ehm, eh, c'era Gesù e Barabba Ah, cuando un día había Gesù y Barabba e ehm, li misero a scegliere quale di tutti e due volevano essere liberati, e pusieron a elegir di quale cuál de los dos tenía que ser libre. Le persone gritarono, vogliamo Barabba. Las personas gritaron Barabba. Non volevano Gesù. No querían Jesús. Non volevano Gesù che li aveva guariti e liberati. No querían Jesús que los había sanado y librados. Ma Barabba che era un delinquente, un omicida. Sino che Barabba che era un delinquente e un assassino. Così nelle nostre vite. Así en nuestras vidas. Molto spesso noi desideriamo quello che non è buono per noi. Muchas veces queremos lo que no es bueno para nosotros. porque no conocemos realmente lo que es bueno para nuestra vida Porque realmente no conocemos lo que es bueno para nuestra vida. ¿Cuántos hanno figli? ¿Cuántos tienen hijos? Anche nella pancia. Nella, la barriga. <laughs> che sta arrivando. Quando tu eri, eri ragazzo. Quando tu eras niño. tu dicevi, ah, i miei genitori sono cattivi perché non mi vogliono far uscire, non vogliono far fare questo e questo. Tu dici, i miei padri sono malos perché non quieren hacerme salire, non quieren hacerme questo, questo e questo. Però adesso che tu sei genitore, Pero ahora que eres padre, tu capisci perché tuo padre diceva quelle cose. Tu entiendes perché tuo padre diceva queste cose. E anche tu farai le stesse cose. E tu también harás lo mismo. Alla stessa maniera, molte volte noi non sappiamo quello che è buono per noi. De stessa maniera, manera, nosotros no sabemos lo que es bueno para nosotros. E vogliamo le cose che non sono buone. Y queremos las cosas que no son buenas. E piangiamo per le cose che non sono buone, che Dio non ci dà. Y lloramos por cose che non sono buone e che Dio non nos dà. Quando invece ci dobbiamo allineare al piano di Dio. Quando tenemos que alinearnos al plan di Dio. Al piano di Dio che è rappresentato da Davide. Al plan de Dios che è rappresentato por David. Samuele, non piangere più per Saul. Samuel, ya no llores por Saúl. Vai ad ungere Davide. Ve y unge a David. Riempi il tuo corno di olio. Llena tu cuerno de aceite. E vai. Y ve. Samuele non sapeva che questo ragazzo Samuel non sapeva che questo chico sarebbe diventato il più grande re di Israele. Iba a essere il, il re più grande di Israele. Che avrebbe portato la nazione ai piedi di Dio. Che iba a llevar la nazione a los pies de Cristo. Che avrebbe riportato l'arca davanti al popolo. Che iba a llevar el arco otra vez delante del pueblo. Che avrebbe eh, fatto più di metà del libro dei salmi, avrebbe composto. Che hubiera hecho más de la mitad de los salmos. Samuele era lì a piangere per Saul. Samuel estaba ahí llorando por Saúl. Quando il tempo di Saul era finito. Quando il tempo di Saul si aveva terminato. Era iniziato il tempo di Davide. Era il tempo di Davide. Dove c'era la perfetta volontà di Dio. Dove era la perfetta volontà di Dio. Uomini secondo il cuore di Dio. Hombre secondo il Hombre con el corazón según Dios. E Dio questa mattina ti sta dicendo. Dios esta mañana está diciendo. Smettila di piangere per i tuoi Saul. Deja de llorar por tu Saúl. Riempi il tuo corno con olio. Llena tu cuerno de aceite. Perché c'è un Davide che sta arrivando. Perché hay un David che sta llegando. Amen. Che cosa rappresenta Saul? Che rappresenta Saul? Cosa rappresenta il nostro Saul? Che rappresenta il nostro Saúl. Rappresenta il nostro capriccio. Representa nuestro capricho. Rappresenta la nostra ostinatezza. Nuestra obstinatez. Rappresenta la nostra ribellione. Nuestra rebeldía. E come Saul creò dei problemi. La nostra ostinatezza nostro ser obstinados. Nostro capriccio. Nostro capriccio. La nostra ribellione. Nuestra rebelión. Porta solo problemi alle nostre vite. Solo lleva problemas a nuestra vida. Non piangere più per il tuo Saul. Ya no llores por tu Saul. Inizia a riempire il tuo corno con olio. Empieza a llenar tu cuerno di aceite. Perché viene un nuovo tempo. Perché llega un nuovo tempo. Viene il tempo della perfetta volontà di Dio per la nostra vita. Llega il tempo della perfetta volontà di Dio con nostra vita. Cosa significa riempire il nostro corno con olio? Che significa llenar nostro cuerno di Molti pensano che, va bene, noi andiamo in chiesa e va tutto a posto. Muchos piensan, bueno, vamos a la iglesia y todo está bien. Metto la musica cristiana mentre sto in casa. Pongo la musica cristiana mentre sto in casa. E sono cristiano. Y soy cristiano. Però dopo posso fare quello che voglio. Pero luego puedo hacer lo que quiero. Posso andare alle feste mondane. Puedo ir a las fiestas. E a, fa commettere adulterio. Ah, sì, adulterio. Ah, non c'è problema, posso fare eh, tante cose sbagliate. No hay problema, puede hacer muchas cosas malas. Tanto alla fine della domenica vado in chiesa. Al fine del domingo voy a È tutto a posto. Está todo bien. No, non sta niente bene. No, no, nada está bien. Non è andare in chiesa che ci salva. No es ir a che non salva. Sicuramente andare in chiesa è buono. Sicuramente è buono ir a Però quello di cui abbiamo bisogno. Pero lo que necesitamos. È allinearci alla volontà di Dio. Es alinearnos a la voluntad de Non basta andare in chiesa. Ir a non è sufficiente. E non basta sentire la musica cristiana. Y tampoco escuchar la música cristiana. Noi dobbiamo avere un'amicizia e un'intimità con lo Spirito Santo. Tenemos que tener una amistad con el Espíritu Santo. Quando tu inizi ad avere un'amicizia e un'intimità con lo Spirito Santo, quando empiezas a tener esta amistad, esta intimidad con el Espíritu Santo, tu stai riempiendo il tuo corno con l'olio. Tú estás llenando tu cuerno con aceite. Tu stai iniziando a capire veramente qual è la volontà di Dio. Tú estás empezando a entender lo que realmente es la voluntad de Dios. È lì che tutto inizia a cambiare nella tua vita. Y ahí todo empieza a cambiar en tu vida. Lì viene il Davide dentro la tua vita. Ahí llega el David en tu vida. Quando tu inizi ad avere una comunione reale con lo Spirito Santo. Cuando empiezas a tener una comunión de verdad con el Espíritu Santo. È lì che lo Spirito Santo ti fa conoscere la sua volontà. Ahí el Espíritu te hace conocer conocer su voluntad. E ti guida nel giusto cammino. Y te guía nel buen camino. Dio ci sta dicendo oggi. Dios nos está diciendo hoy. Riempi il tuo corno. Llena tu cuerno. Perché questa è la mia perfetta volontà. Perché esa es mi perfetta volontà. Nel Vangelo di Luca si parla di un miracolo. En Evangelio de Lucas se habla de un milagro. Luca milagro. capitolo 5 dal verso 1 al verso 7. Luca capitolo 5 del versículo 1 hasta ah, 7. Del versículo 1 hasta 7. <clears throat> Dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío lo agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echado vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y, en su, y su red se rompía. Entonces dieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tutta la notte avevano passato la notte a lavorare, a pescare. Habían pasado toda la noche a pescar. Però non avevano preso niente. Pero no habían tomado nada. Perché avevano pescato secondo la propria volontà. Perché avevano pescato secondo sua volontà. Ma quando hanno pescato secondo la direzione che Dio gli ha dato. Però quando pescarono secondo la volontà, la direzione che Dio les dio. Le reti si sono riempite di pesci. Le reti si llenaron de peces. Hanno dovuto prendere un'altra barca. Tuvieron que tomar otro E anche con l'altra barca le due barche si stavano affondando. E también con l'altra barca stavano estaban hundiendo. Perché i pesci erano così tanti. Porque los peces eran tantos. Perché il risultato non dipendeva da quanto erano bravi a pescare. Perché il risultato non dipendeva da quanto erano buenos pescando. Dipendeva dall'obbedienza alla parola di Dio. Sino che dall'obbedienza alla parola di Dio. Questa mattina Dio ci sta dicendo Esta mañana Dios nos está diciendo. Viene un nuovo tempo. Viene un nuovo tiempo. Il tempo in cui ci dobbiamo allineare alla perfetta volontà di Dio. El tiempo que tenemos que alinearnos alla perfetta volontà. Forse ti sei sforzato nella tua vita a fare tante cose e non hai mai ottenuto nulla. Quizás te esforzaste en tu vida para hacer muchas cosas y nunca tuviste nada. Però se getterai la rete alla parola del Signore. Pero si vas a tirar la red a la palabra del Señor. È lì che tu otterrai il frutto del tuo lavoro. Ahí tendrás el fruto de tu trabajo. Forse in questo periodo di Covid hai sofferto una crisi economica. Quizás in questo periodo di COVID tuviste una crisi economica. Forse in questo periodo di Covid hai subito una malattia. Quizás tuviste una enfermedad. Però se oggi tu comprendi che devi mettere l'olio nel tuo corno, che tienes que poner aceite en tu cuerno, allora preparati. Prepárate. Perché ci sono grandi benedizioni in arrivo. Porque llegarán grandes bendiciones. La parola di oggi è. La palabra de hoy es. Non piangere più per Saul. Ya no llores por tu Saúl. Riempi il tuo corno di oro. Llena tu cuerno de aceite. Non rimpiangere più gli errori del passato. Ya no llores por los errores del pasado. Inizia ad allinearti al piano di Dio. empieza a allinearti al plan di Dio. Perché quando sarai allineato al piano di Dio. Perché quando vas a allinearti al plan di Dio. Lì si manifesterà la gloria di Dio. Ahí se manifestará la, la gloria di Dio. Mosè Moisés aveva 40 anni tenía 40 años e ha agito come Saul. Y actuó como Saúl. Voleva liberare il popolo con la propria forza. Quería liberar el pueblo con su fuerza. Ed è dovuto scappare del deserto per altri 40 anni. Y tuvo que escapar al desierto por otros 40 años. E immagina un vecchietto di 80 anni. Imagínate un viejo de 80 años. A pascolare le pecore. Con las ovejas. Senza avere eh, una possibilità perché le pecore non erano le sue, erano del suo sin tener una posibilidad, porque ni siquiera eran sus ovejas, sino del suegro. Y al improviso Dios gli appare e dice, vai a liberare il mio popolo. Y Dios de repente le aparece y dice, ve y libra mi pueblo. E io immagino a Mosè che si guarda attorno, e vede solo le pecore. Io immagino a Mosè che si mira alrededor e solo vede ovejas. Signore, dove sta l'esercito per andare contro il faraone? Qua, Signor, dove sta l'esercito per andare faro, contro il faraone? Però che cosa succede? Però che passa? Che quando la, la la salsa, quando il rovo inizia a bruciare. Quando la salsa empieza a arder. E Mosè inizia ad ascoltare la voce di Dio. Moisés empieza a escuchar la voz de Dios. E inizia a parlare con Dio. Empieza a hablar con Dios. Qui è la differenza. Ahí es la diferencia. Mosè conosceva Dio. Moisés conocía a Dios. Conosceva la parola di Dio. Conocía la palabra de Dios. Però non aveva parlato con Dio. Pero aún no había hablado con Dios. Ma quando lui inizia a parlare con Dio. Pero cuando empieza a hablar con Dios. Quando c'è un dialogo con Dio. Cuando hay un diálogo con Dios. Dio gli parla e lui parla con Dio. Dios les habla y él habla con Dios. È lì che si inizia a aprire il piano di Dio per la sua vita. Ahí se empieza a abrir el plan de Dios para su vida. E un vecchietto con un bastone di legno Y un viejito con una barra de madera riesce a liberare il popolo dal più grande esercito dell'epoca. libra a su pueblo del, del ejército más grande de la tierra. Per questo Dio questa mattina ci dice. Por eso Dios nos dice esta mañana. Finiscila di piangere per Saul. Deja de llorar por tu Saúl. Inizia a riempire il tuo corno con olio. Llena tu cuervo de aceite, cuerno de aceite. Perché quando tu inizierai a riempire il corno con olio. Perché quando vas a empezar a llenarlo. È lì che si inizierà a sviluppare il piano di Dio per la tua vita. Ahí va a empezar a desarrollarse el plan de Dios para tu vida. Finiscila di piangere per le cose negative che stai vivendo. Deja de llorar por las cosas negativas que estás viviendo. Finiscila di piangere se hai avuto problemi con la tua famiglia. Deja de llorar si tuviste problemi con tua famiglia. Se sei stato umiliato, deluso. Se fuiste umiliato o decepcionato. Se hanno mentito contro di te e ti hanno fatto del male. Si ti han si te han dicho mentiras o te han hecho daño. Inizia a riempire il tuo corno con oro. Empieza a llenar tu cuerno de aceite. Inizia a avere questa comunione con Dio. Empieza a tener esta comunión con Dios. Perché da questo dipende la tua vittoria. Porque de esto depende tu victoria. Pietro. Pedro. È stato il più grande apostolo del, dei primi tempi della Chiesa. Fu il più grande apostolo de los tiempos de la Iglesia. Però aveva rinnegato il Signore. Però aveva rinnegato il Signore. Anche Pietro faceva un po' quello che gli diceva la testa. Pedro también hacía lo que le decía la cabeza. Ah, Signore, devi andare sulla croce. Ah, Signore, tienes que ir en la cruz. No, no, no, Signore, non ti succederà mai questo. Señor, eso nunca te va a pasar. E Gesù lo guardò e disse, Satana, allontanati da me. Gesù lo, lo miró y dijo, Satanás, vete de mí. Pietro era stato chiamato Satana. Le, lo chiamò Satanás. E aveva rinnegato il Signore tre volte. Y renegó el Señor tres veces. Perché? Perché stava facendo le cose con la sua testa. Porque estaba haciendo las cosas con su cabeza. E la sua testa non lo portava a niente di buono. su cabeza non, lo llevava nada de bueno. Però Gesù gli dà una promessa. Però Gesù le da una promesa. Luca 24, 49. È Luca 24, 49. 24. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús. El hombre que había renegado a Jesús. Che Gesù stesso l'aveva chiamato Satana. Que Jesús mismo lo había llamado Satanás. Perché stava agendo con quello che gli diceva la sua testa. Estaba actuando como le decía su cabeza. A un momento particolare arriva lo Spirito Santo sopra la sua vita. En un momento particular llega el Espíritu Santo sobre su vida. E lì il suo corno si inizia a riempire. Y ahí su cuerno se empieza a llenar. E lui esce dall'alto solaio come un leone. Y él sale de la, bueno, de la tienda como un león. E inizia a predicare il Vangelo. Empieza a predicar el Evangelio. E in un giorno si convertono 3.000 persone. Y en un día se convierten 3.000 personas. Fratelli, in un giorno si convertono 3.000 persone. En un día se convierten 3.000 personas. Di una persona che era stata chiamata Satana da Gesù. De una persona che aveva, llamado, aveva sido chiamata Satanás por Gesù. E aveva rinnegato Gesù tre volte. E aveva rinnegato Gesù tre volte. Che cosa era cambiato? Che aveva cambiato? Che Pietro aveva finito di piangere per i suoi errori Que Pedro había dejado de llorar i suoi errori. e aveva iniziato a riempire il suo corno con olio. Y ha empezado a llenar su cuerno con aceite. E quando c'era la presenza di Dio nella sua vita, Y cuando había la presencia de Dios en su vida, perfino la sua ombra guariva le persone. hasta su sombra sanava le persone. Perché quello che guariva le persone non era l'ombra, Porque lo que sanaba a las personas era su sombra, ma la presenza di Dio che dimorava sulla vita di Pietro. sino que la presencia de Dios sobre su vida. Questo è il tempo che viene en este momento. Ese es el tiempo que está viniendo ahora. El tiempo de David. El tiempo de los David. El tiempo del piano di Dio nella tua vita. El tiempo del plan de Dios sobre tu vida. Se hai pianto nel, per il tuo passato. Se has llorado por tu pasado. Se hai commesso degli errori. has cometido errores. Forse ancora stai piangendo per quello che stai vivendo. Quizás aún estás llorando por lo que estás viviendo. Per il Saul che tu hai voluto fare con la tua testa. Por el, lo Saul que hiciste hacer con tu cabeza. Piangi magari per la moglie o il marito che ti ha lasciato. Por tu marido, tu mujer que te ha dejado. Dio oggi ti sta dicendo. Dios te dice hoy. Non piangere più per il Saul. Ya no llores por el Saúl. Riempi il tuo corno con olio. Llena tu cuerno de aceite. Perché viene il tempo dei David. Perché viene il tempo del David. Viene il tempo dove gli uomini con il cuore secondo Dio. Viene il tempo dove los hombres con el corazón según Dios. Adempiranno perfettamente il piano di Dio. Ten, bueno, lograrán el plan de Dios perfecto. E se tu vuoi adempiere il piano di Dio sulla tua vita, Y si quieres lograr el plan de Dios en tu vida, pues Esta mañana pregheremo per te. esta mañana vamos a orar por ti. Salutiamo i eh, fratelli in diretta. Saludamos los hermanos.